Tudo bem, gente? Eu, eu acordei dia, né? E eu, eu vou pra escola, né? E eu vou fazer umas minhas coisas. Eu pra escola. E você, você você também vai. Então, vamos lá. yummy lemon pepper that you like. Eat the milk. Get what the yummy in it. La boia, la boia sono fusione. fez o quartinho da bagunça. Eu não relato. Cadê o sorrisão do pai? Papai, fica tá gravando, tá? Tá bom. Vamos abrir essa primeiro. Nossa, quantos anos tá essa chupeta aí? Não é aquela chupeta que o Arthur jogou lá no. <laughs> na varanda. raspando chupeta, gente, olha. onde você tá indo? Indo tá na padaria comprar uns pão. Uhum. dois duas filhotas. Dando minha vida. Manuzinho aqui, ó. Eu vou pra minha escola nova. Nossa, vai ser hoje, Manu. Eu. É de que meu hora papai... que hora, Tiago? Meu papai vai me levar. E aí, vou conhecer meus amiguinhos. Eu vou mostrar o meu look do eles. Uhum. É gente você gostaram da minha rotina, então vamos embora tomar café. Então, aqui é meu, meu cabelo. Ah. E tenho meu pãozinho. E o meu pirulito. Sobremesa, né? Oi, pessoal. Hoje eu vou pra escola. Eu trouxe a minha mochila. Também tenho. Também. Oi, Laura, eu vou pra escola. Vai pra escola? Sim. Larry? Dá oi, Lívia. Dá tchau. Dá tchau pro Manu, dá tchau pro Manu. Dá, Manu. <laughs> Ela tá indo pra escolinha? Tá. É. Oi, princesa. Oi, minha querida. Vem, querida. É a Andréia, professora dela. Andréia e Marisa. Estão lá embaixo já esperando ela, tá bom? Tá bom. É, eu vou pedir pra, quando for bolsinha de rodinha, pra você trazer, pra não deixar ela trazer a ração por conta do protocolo, tá bom? Tá bom. Tá? Os caras levam? Não, não, ela pode levar. Daqui pra lá, tudo bem, mas é que é na rua, né? Tá. Tchau, Manu. Tchau.